ト製薬公式 YouTuber のネバセイココロですうーんどうしたのうんいやうんうんいや何よ何よえ何なの弟の音ですって言いなよ、うん、あはい弟の音ですはいいやいやちょ実はね、うん、うん、まあずっと気にはなってたんだけどさ、はあ、ちょっと挨拶長くないえ ええ何今更すぎない私ずっとこれでやってきたんだけどいやいやいや3年目にも突入してさ、うん、もうちょっとこうなんかタッチーなというかさ、はあ、こうスッとこう入ってくるような挨拶とかにしたらどういいけどえじゃあ案があるってこと俺が最初に名乗っちゃうとかあーなるほどね、うん、えやってみようやってみようネバー弟の音です <laughs> いやいやいや反応薄いでしょえ待ってもう一回やってえちゃんとあのロード あありがちありローがトち製薬公式 YouTuber って言ってよえあ、まあ、何それをまず言うのうんそれは入れて大事だから、はいわかりましたうんじゃあ行きますねはいネバーロート製薬公式 YouTuber の弟のネバセヨトです姉の心でいやだから違う違う違うんだよ違うんだよこれは順番がおかしいじゃんえなんでだってえ説明が多いわあー説明が多いと端的に行きたいのねそうだよそうビシッとね おお大丈夫あいいんじゃないこういうことでしょアイドルっぽいやつとかはアイドルっぽいやつみんなネバーみんなのアイドル見る目薬のねばせイココロちゃんだよ弟の音ですいやいやいやいやあんたアイドルやってよ全然乗ってこないじゃんお姉ちゃんめっちゃ頑張ってんのに恥を捨ててだって姉ちゃんの名乗りが長いって問題だからいやいやえー、だってしょうがなくない入れなくちゃいけなくない 目薬の海からこんにちはネマセイココロです <laughs> えさっきのアイドル引きずってるのそれ <laughs> でもちょっとめっちゃ個性悪くない個性はあるけどね、目薬の海からこんにちはネマセイココロです、うん、あいいなちょっと待って私ばっかだけどさ音も個性出してやってみてよこう前につけたらいいじゃんなん、何何つけたらいいえあアイドルっぽいやつとかネバーみんなの音だよああ、いいですねいやちょっと。 違うなこれは違うなちょっと待って私もいいですねしかコメントできないわこれはなんかただいまロート製薬公式 YouTuber のねわせい心のおかえりだよ <laughs> なんか今流れで言っちゃった気持ちよかった今え気持ちよかった <laughs> おかえりだよまで言っちゃう、なんか、いただきますとかで、私が入って、ごちそうさまって言って、うん、それ終わるやつじゃん終わっちゃうかはじめましてスキンケア製品開発部兼広 某 CSV 推進部所属沼瀬心と申しますよろしくお願いいたしますあこれ噛むな、まあ、これ毎回言ってから噛むなこんな挨拶の後にネバッシーとか出てこれないよ <laughs> そんなノリじゃないもんね私たちのチャンネルそうだねあの、うん、気軽にねそう気軽にだから、ね、うん家族っぽいやつをもう一個出したいんだけど家族っぽいやつそう私たちならではの姉の心です おえおおい弟の音ですおいいじゃんね <laughs> いやいろいろアイデア出たねうんどうする結局、まあ、俺さ何どうやっぱり何アイドル風なやつとかいやいやいや絶 ない絶対やらないちょ最後に最後にじゃあ試しにやってみていやいやいや一回だけ一回だけ絶対嫌だから俺も俺も続くからいやえじゃあ先にやってよ嫌だよ姉ちゃんが先に名乗ってで俺がその後に続くって感じだから今まで通りにやりますえー、今まで通りですネバーから始まってネバーで終わりますねじゃあもうネバーの後にね姉ちゃんがもしかしたらアイドル風の挨拶してくれるかもしれないでね生配信とかねもしかしたらあるかもしれないですねなんで皆さんぜひ要チェックですすいませんご視聴